Hola, hoy dedicamos unos minutos a comprender lo que es la apertura. Open-minded, soy una persona abierta. Seguro que lo has escuchado muchas veces y tú mismo lo has dicho de ti. Se confunde el ser una persona abierta con aceptar sistemáticamente todo lo que viene de fuera, olvidando nuestra propia identidad. Pero ¿qué es realmente la apertura? ¿Y qué relación tiene con la competencia intercultural? La apertura es una de las actitudes del saber ser que forman tu sensibilidad intercultural. La persona abierta no solo busca oportunidades para interactuar con personas distintas, sino también comparte dudas y preguntas acerca de cosas que le importan de verdad, reconociendo en ello una riqueza. La persona realmente abierta se abre a conocer al otro distinto de mí en profundidad, sin prejuicios ni etiquetas, que habría sido, por ejemplo, del arte o la literatura sin ese saber abrirse a los demás. las tertulias literarias, que son el sostén de generaciones como la del 27, en la que cada uno aporta lo que tiene y se deja interpelar por lo que el otro le presenta. Las vanguardias artísticas que revolucionaron nuestra manera de vivir y concebir la arquitectura y tantos ejemplos como estos a lo largo de la historia. La actitud de apertura es uno de los pilares del progreso. Produce relaciones verdaderamente creativas que transforman lo ya sabido y abren nuevas posibilidades. ¿Cómo podemos hacer esto nosotros? Una escucha activa y una mirada posibilitadora que se abren al asombro, que no da nada presentado, que valora todo porque todo puede ser valioso. Una actitud abierta es fundamental para el encuentro entre personas de diferentes culturas. Mostrándome cómo soy, lo que pienso, lo que me pasa, cómo veo las cosas, cómo me siento, aunque a priori puedan pensar que corte, que van a pensar de mí. Una actitud que acoge al otro, le mira bien, podríamos decir, escuchando y dejando espacio a lo que está diciendo, desde respeto, abierto a descubrir una novedad, a cambiar la perspectiva. Escuchar y dar tiempo al otro son las claves para que las personas nos sintamos en confianza y podemos ser nosotros mismos sin caretas. Y ahora, después de lo que te he contado, dirías que eres una persona abierta, estás en camino. Espero que esto te ayude a descubrir todas las posibilidades que tienes a tu alrededor durante tu movilidad. Vamos, ábrete y disfruta al máximo de esta experiencia. Nos vemos en la mentoría y sigue profundizando en tu movilidad de la mano de UFV Planet, tu experiencia acompañada.